last warrior standing! The battle has begun! Fight! Tatsuiksen Bujek! Tatsuiksen Bujek! The world's fiercest fighters await! Will you be the last warrior standing? 俺の勝ちだな俺には勝てないって The battle has begun! Fight! 昇竜拳竜風脚 Rozłącz ten buzię!